경우는 재석이 형이랑 어떤 토크쇼에 나가면 전 한마디도 안 했을 거예요. 항상 아, 뭐 이렇게 하라는 거 하고 음. 그 충고해달라고 하면 또 열심히 충고해주고 어른들한테 배운 행복의 조건은 gis ngeen borom lu ñuul loolu gis ngeen leen xale yi dafa mel ñu ngi avancé bu naaw mais du laal xale yi nga xamante ne ñu ci gis ngeen itam am na yeneen oto yoo xam oto police gis ngeen ko noonu moom ngeen di gis noonu am na yeneen oto yoo xamante ne di dóor dégg ngeen ko dégg ngeen ko xale yaa ngi daw ndax lacrymogène yi moom dañoo xaw a am doole. dans différents endroits de la ville et des affrontements opposent partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre. 어우 따뜻해 어. 포크랑 갖고 와야겠다. 우와. Combien 6 6, ça fait